E bana, mambo vipi tena mtazamaji wa Stein TV, na imani unatufuatilia hizi update za jioni kwenye segment ya za leo hii inaitwa, ambapo kila siku tutakuwa tukikuletea yale yaliyojiri tunakusogezea stori kubwa hapa hapa kupitia chaneli yetu ya Stein TV kwenye mike muda huu ni mimi Mr. igo Meki Mchane ambaye nakaa kwenye kiti changu hapa kwa ajili ya kukudokezea mambo kadhaa yaliyojiri huko mitandaoni and story ambayo nipo naye muda huu ni kuhusiana na msanii Diamond Platnumz kioo hiki cha wasanii wengi hapa Tanzania. Watu wengi wanamtazama kama role model, lakini pia wanajivunia kwa mchango wake kwenye muziki toka alipoanza mpaka alipofika, si hatua ndogo. Sasa kupitia mahojiano aliyofanya na mtu mmoja huko sehemu ya Insta Live alizungumza mengi kuhusiana na wasanii ambao wametoka WCB na hali na mahusiano yao tuseme walivyo kwa sasa. Diamond aliulizwa kuhusiana na wasanii kama Harmonize pamoja na Rayvan, wasanii ambao hawapo tena kwenye lebo yake na yeye ndiyo aliyewatoa, lakini pia tulimwona Harmonize aliondoka WCB katika namna huenda ambayo haikuwa sahihi sana, yani hakukuwa na maelewano mazuri. Mwisho wa siku kila mtu akaenda kuanza sehemu yake, ambapo Harmonize akaenda kuanza Konde Gang. Sasa Diamond aliulizwa vipi anajisikiaje ama yeye anahisi vipi, ana feel vipi pale anapoona wasanii wale waliotoka kwake wanasimama peke yao, wanakimbiza, wanazidi kufanikiwa. Majibu ya Diamond yalikuwa ni ya kikomavu, tuseme kama mtu ambaye ameshakomaa kwenye tasnia, sio ya mtu ambaye ni mnyonge ama mtu mwenye chuki na watu waliotoka kwake. Yeye akasema in a good way kwamba anawaombea kwanza mema, lakini pia anajivunia kwamba wale watu walikuwa chini yake mwisho wa siku wametoka, wameenda kuanzisha sehemu zao na anawaona wanafanikiwa zaidi. Kwa hiyo yeye kwake anaona kama heshima pia, kwa sababu akifanikiwa Harmonize, akifanikiwa rivan atatajwa pia Diamond kwamba wasanii hawa walikuwa chini ya Diamond, leo wana mafanikio makubwa huko ulimwenguni ama duniani kwa ujumla. Hivyo kitu hicho kimewafanya watu wengi waone kwamba ukomavu wa Diamond kwenye sanaa kwa sasa, majibu yake, namna anavyopangua hoja na maswali mbalimbali mbali, ni namna nzuri sana sana pia ya kujifunza hivyo aliwazungumzia hayo kitu kingine ambacho aligusia katika mazungumzo hayo ni pamoja na ujio wa msanii mpya wa wcb ambapo ikumbukwe ilikuwa kama sio januari hivi basi februari mwanzoni alitupostia ehe, ulikuwa ni mkataba contract ambayo ilionyesha kwamba msanii kasaini kama sio tarehe moja mwezi wa pili basi tarehe hizo za mwezi wa kwanza wakatuonyesha kwamba bana kuna msanii kasaini pale wcb ha, hawakutuambia ni nani, lakini pia hawakuweka wazi huyo msanii, lakini watu wengi wakatarajia labda atatambulishwa eh, very soon, lakini tumekaa kama miezi miwili ama mwezi mmoja na nusu wamekuwa kimya. Basi hilo pia akaligusia kwamba nao wapo tayari kwa ajili ya kumtambulisha msanii huyo. Je, atakuwa ni nani? Watu wengi walimuhusisha Mavokali ambaye alikuwa akifanya vizuri sana, na hiyo siku pia Mavokali aliposti contract, nani contract akiandika deal done kwamba labda amesha sign kitu fulani ama contract watu haikuwekwa wazi sana wala hawakusema ni nani lakini hiyo akaligusia diamond kwamba bana hicho kitu kinafanyika na very soon watamtambulisha msanii mpya kutoka WCB. Hilo ni jambo kubwa, lakini pia kwa maoni yako unaonaje, kuna wasanii ambao wapo WCB kama Lava Lava wapo kimya sana kwa muda huu, unafikiri ni sahihi kuinvest kwa msanii mwingine, ama Diamond alikuwa na nafasi ya kuinvest kwa wasanii wake waliopo? Akina Zuchu tunaona project zao zinaenda, of course wanakuwa nominated kwenye tuzo mbalimbali mbali. Lakini sio hapo tu, tunaona mafanikio ya numbers kwenye platform tofauti. Zuchu anakuwa moja kati ya wasanii wa kike wanaofanya vizuri kwenye mtandao kama wa kama sio audio maake ile ni Boomplay ambapo ana streams milioni mbili akiwa msanii wa pili kwa hapa Afrika baada ya Ira Star unaweza kuona ni kwa namna gani msanii wa WCB huyo ambaye ndo wa mwisho kutambulishwa, lakini amefanya vizuri. Sasa tutarajie nini kutoka kwa Diamond? Tutarajie nini? Huyo msanii ni sahihi ama si sahihi kwa wakati huu kumtambulisha msanii mpya? Shiriki nasi kwenye comment hapo. Mimi ni Mr Ego Mekimchane, Mchane, nyuma ya kamera director Isam. Oh yeah.